хамуулан гэрээ. Тэгээ ер нь бол э, маш чухал хууль орж ирж байна л да. Зөв хуулийг зарчмын хувьд бол дэмжиж ингээд хилцээд явах нь зөв. А ер нь энэ улс орон төр сайн байхын гол үндэслэл бол намууд л зарчимтай хариуцлагатай байх хэрэгтэй асуудал байхгүй юу? Тэр талаас нь л ер нь бид энэ одоо улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх чиглэлд анхаарах юм шаардлага багш байна. Одоо улс төрийн намуудын нэг Ялангуяа том намуудын маань нэг одоо бардагнаад ингээд нийгмийн хариуцлага нэг үл хошоод яваа юм бол намын гişүнчл байгаа юм. Хатуу гişүнчл. Яаж ч гэсэн нэг одоо санал өгчдөг нэг 20-30% та тэгээ санал авчдаг. Одоо бүр трийг ашиглах гад намын жагсаалтаар сонгуул хийдэг болох гэдэг байна шүү дээ. Хэдийгээр тэр намын жагсаалтаа хүн дугуйлаач гэдэгсэн тэр хүний хувийг намын хувьд тооцно. Тэгээ намын дээгүр жагссан байгаа бүх хүн их хурлын гишүүн болдог. Тэр энэ төрийн чинь энэ төрийн байгууллагуудын чинь ер нь сулруулад байгаа юм энэ намын хатан гишүүнчлээ. Тэр энэ шигэл дээр одоо алхам хийсэн зүйл одоо энэ хуулийн төсөл дээр байна уу? өнгөрсөн хугацаанд бол ингээд яаж энэ улс орныг одоо зөв байлгах хэвээр юм нэ төрийг зөв байлгах хэвээр юм гэж ингээд бодоод явж байхад бол хамгийн одоо гол учир шалтгаан бол би хатуу гүшүүнчлэл юм байл гэж утсан. Яг гэвэл энэ төрд орж ирж байгаа улсуудыг энэ улсын хуралд орж ирж байгаа улсуудыг намын гишүүнч намын гишүүд бол ерөөсөө үндсэндээ хинчээсэн чирээд оруулчихж шүү дээ. Нөгөө бор халзаа хань байсан чирээд оруулчихж шүү дээ. Ямар нэг гимт хэрэг толгдсон ч вэ чирээд оруулчихж шүү дээ. Намын гişүчин санд өгөл. Ялангуяа сонгуулийн эрс баг байх юм бол бүр нөгөө намууд 40% бараг нийт сонгуулийн эрсийн 50% болчихж байгаа байхгүй. Сонгуулийн эрс одоо 51% та байлаа гэхэд хоёр намын нийсэн намын гişүүдийн хувь бол нийт сонгуулийн 50% нь болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр төрлүүч нь тэр э, нэр хүндгүү болчихсон аль эсвэл авилгал албан тушаалын гэмт хэрэг толбогдчихсон улсуудыг чинь чирээд оруулчихад байна шүү дээ. Одоо бүр үүнийгэ баталгаажуулахын тулд намын жагсаалтын ард нуугдж ордог сонгуулийн тогтолцоог оруулж ирчээд хилцгээ сууж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хатуун гişүнчл байгаа цагт бол лав төр цэвэршгүй. Тэр намын гişүнч гişүүнээрээ дамжуулаад ингээл төрөө бохирдуулсан хэвээрэл байна. Өөр нэг асуудал бол төрийн албыг сулруулж энэ намын гишүүнчлээс болж. Намын гишүүн, намын гишүүнгүй чигсээр хагаад энэ төрийн албачин сулгчлаа шүү дээ. Хуучин бод яг нэг намын тогтолцоотой байхад бол үнэхээр шилдэгүүдээ тэр 90-ад оноос өмнө бол төрийн албан тавьдаг байсан. Одоо бол үгүй. Одоо бол тэгэл э, намын гишүүн дээр нэлээд сайн пялдганж гүйсэн нь бол одоо тэг албан тушаал очдог намд хийж ажиллахад төлөө заавал албан тушаал очих очих гэдэг. Тэгээ төрийн байгууллагуудаа одоо болохоо ойлгоцсон. Тэгээ харин сая одоо засгийн газараас болоо шүүр ажиллагаа явуулъя. Энэ үнэхээр төрд ажил хийгээд явж байгаа улсуудын дургуутлыг төрүүлж гинэ гэдэг агуулгаар энэ шүүр ажиллагаа яваад байна шүү дээ. Уу аргагүй шүү дээ. Одоо би яг төрд бүх шатамжлагаар нь явсан хүний хувьд бол тэрийг маш сайн мэдэрч байна. Гэхдээ бүх шалтгаалгаар дамжлагаар нь явбал нэг карьер төрийг л хүмүүрл бодож байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь газрын дарга болъё, төрийн нарийн бичгийн Тэгэхээр. За 80 Садбаатар дараа хариулна. Устрын намын хатуу гişүнчлийн асуудлыг бид нараас олон жил ярьж байгаа. Ялангуяа орон нутагт анхан дуун шатн дээр улс төрчж байгаа байдал бол иргэдийн бухимдлыг бас нэлээд өндөрт байдаг. Иргэдийн улстан дээр ч гэсэн хамгийн их ярддаг зүйл бол энэ хатууг шинжлэх багсгаж өгөөч. Хитрхийн улс төржилт ийг зогсоож өгөөч гэдэг ийм шаардлагууд явдаг. Энэ агуулгаараа улс төрийн намын хуулийг боловсруулах явцад энийг нэлээд анхаарч үзсэн. Энэ удаагийн хуулиар бид нар улс төрийн намын хатуу гишүүнчлээс татгалзаж байгаа. Өдөртөө улс төрийн намын гишүүнчлийг дотор нь 3 хувааж байгаа. Улс төрийн намын гишүүн намын гишүүн за улс төрийн намын дэмжигч гишүүн сонгуульд гишүүн гэдэг. Тэгэд энэ одоо гурван юм дээр бас тодорхой чиг үүргүүдийг нь хуурилж өгсөн. За тухайлбал улс төрийн намын одоо тэр жинхэнэ гишүүн болж байгаа тэр хүн бол татвараа төлдөг. Заавал үүрэгтэй. Дээрээс нь улс төрийн намын дотоод сонгуульд сандын өгөх эрхтэйгээр оролцдог. Ийм одоо алуун ийм одоо хүн иргэнийг бол хэлж байгаа юм. За намын үйл ажиллагаанд оролцдог, намын бодлого үйл ажиллагааг дэмждэг, намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Гэхдээ заавал татвар төлөхгүйгээр ийм одоо юунууд гүн дэмжигчүүн гэж бас салгаж өгье гэж бодож байгаа. Ингэсэн бол одоо байгаа энэ одоо хатуу гүшүүнчлийн хүрээнд байж байгаа зүйл бол нэг алхам бас алхам болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол бид нар энэ намын хуулийг хийх явцд бол эвэлдийн иргэдийн эвэлдэн нэгдэх хэрэг чөлөөтэй холбоотой тэр иргэдийн эвлэлнийг хэрэгчлөөнд одоо хөндлөнгөөс нөлөөлж байгаа нөлөөлөг багасгах чиглэлээр бас тодорхой тодорхой залтуудыг тусаж өгсөн. Намын зүгээс, төрийн байгууллагын зүгээс, албан тушаалтны зүгээс иргэдийн эвлэлнийг хэрэгчлөөнд янз бүрийн шахалт үзүүлдэг ийм зүйлүүдийг хязгаарлах чиглэлээр тусгаалсан бас бүлэг оруулж ингэж өгсөн гэдгийг бас тодтогч хэлье. За Цэрмэлийн даваа сэрэн гишүүн тодруулжсэн. Нэг минут. Тийм, төрийн албан хаагч нар ягаад дургуутсаад байгаа вэ гэхээр насаараа мөрөдөд нэг очие гэж үзэж алам тушаал дээр энэ сонгуулийн үр дүнгээр нэг өдөр нэг хүн хүрээд ирж байгаа байхгүй юу? Ямар ч төрийн албаны туршлахгүй нь тэгэл дургуутсаад байгаа юм. Тийм учраас энэ төрийн албаны цэвэр байлгаа гэх юм бол бид нэр энэ намын одоо харьяалалаар 4 жилийн сонгуулийн үр дүнгээр энэ очдөг юм ийм боловлохгүй бол өнөөдөр төрийн алба бүр чадахгүй болсон юм бэл. Нөгөө уламжил тэр карьерийн системд байхгүй болсон. Сая дээр ажиллах ихэр хөнгүү болчихсон. Тийм учраас сая дээр дан дээлтэй явж чадсангүй шүү дээ. Хуучин бол инкварийн засгийн газар үед байсан сайд нарыг бид нар 2000 оны үед бүгдийн төлөөн зөвшөөрдөг байсан шүү дээ. Тэр одоо тухайн үеийн сайд нарыг а гэтэл өнөөдөр ингээд дан дээлтэй сайтай хөр нийгэм зөвшөөрөхгүй салбарын зөвшөөрөхгүй болчихсон. Эн чинь өөрөө энэ 4 4 жилээр юм уу 2 жилээр ч юм уу төрийн албыг сонгуулийн үр дүнгээр намын гишүүнчлэлээр аваач ингэж томилддгоос л болсон хэрэг л дээ. Тэгэхээр төр бол чадахгүй болж байгаа нэг шалтгаан юм. Цаашдаа бид нар энэ За хэмэрлээ. За бям жаргалуу. Аа санал. За. Хаянгагийн боловсруулан гүшүү.